नमस्कार मी मनीषा मी माझ्या वैभवीज किचन या यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत करीत आहे आज मी तुम्हाला इन्स्टंट पद्धतीने ढोकळा रेसिपी शिकवणार आहे चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया ढोकळा बनवण्यासाठी मी सुरुवातीला बेसनपीठ आरती वाटी बेसनपीठ घेतले आहे आणि दोन चम्मच मग त्याला मक्याचं पीठही म्हणतात ते घेतलेलं आहे या ठिकाणी मी सायट्रिक ॲसिड पण घेतलेला आहे सायट्रिक ॲसिड त्याला आपण निंबू पावडर किंवा निंबूसत्व सत्व देखील म्हणतो आणि मी थोडीशी बेकिंग पावडर आणि थोडंसं बेकिंग सोडा घालणार आहे आणि मी याच्यासाठी साखरचाही वापर करणार आहे आता मी या शुगरला आणि सायट्रिक ॲसिडला पाणी टाकून दोन मिनटं मेल्ट करून घेणार आहे आता मी हे कॉर्नफ्लोअर आणि बेसन पीठ एका पातेल्यामध्ये टाकून घेतलं त्याच्यात आता मी हे मेल्ट केलेलं सायट्रिक ॲसिड टाकते आहे आणि मेल्ट केलेली साखर पण टाकते आहे कॉर्नफ्लोअर टाकल्याने आपले ढोकळे एकदम रेस्टॉरंट स्टाईल बनतात आता मी याच्यामध्ये आपल्याला आपल्या आवडीनुसार थोडीशी हळद घालते आहे थोडासा बेकिंग पावडर थोडीशी घालत आहे आणि थोडंसं बेकिंग सोडा टाकते आहे बेकिंग सोडा म्हणजे आपण भजींमध्ये टाकतो तो खायचा सोडा किंवा गोड गोड सोडा पण म्हणतात त्याला आता मी इथं चवीनुसार मीठ घालत आहे आता मी थोडं थोडं पाणी घालून याचं स्मूथ बॅटर तयार करीत आहे थांब मिनिट मी आता माझ्याकडे ढोकळ्याचे भांडे आहेत त्यांना तेल लावून त्याच्यात ढोकळे बनवणार असेल फ्रेंड्स तुमच्याकडे जर ढोकळ्याचे भां भांडे अवेलेबल नसतील तर तुम्ही एका पातेल्यामध्ये पाणी टाकून त्याच्यामध्ये एक ताट घेऊन त्याला तेल लावून पण त्याच्यात ढोकळे बनवू शकता मी माझ्याकडे ढोकळ्याचे भांडे आहेत ते आता इडलीमध्ये इडलीच्या पात्रामध्ये ठेवणार आहे हाताने आपण एकसारखे असे ऑइल पसरून घेऊया म्हणजे आपले ढोकळे चिपकत नाहीत आता हे आपलं बॅटर परत एकजीव करून घेऊ मला हे थोडंसं घट्ट वाटतं त्याच्यामुळे अजून थोडंसं पाणी घालणार आहे आता हे आपण भांड्यामध्ये ओतून घेऊया फ्रेंड्स ढोकळे बनवण्याच्या आधी दहा मिनटं आधी पाणी गरम करत ठेवून द्यायची म्हणजे आपले ढोकळे छान बनतात आणि इन्स्टंट पण बनतात आता हे एकसारखं टॅप करून पसरून ठेवलं आता मी हे आता मी इडलीच्या भांड्यात ठेवते आता हे बॅटर दहा एक दहा ते पंधरा मिनटं आपण शिजवून देऊया तर फ्रेंड्स तुम्ही बघू शकता दहा ते पंधरा मिनटं आपले ढोकळ्याचे बॅटर शिजायला लागले आहेत आता आपण या ढोकळ्यांवर टाकण्यासाठी तडका देण्यासाठी फोडणी तयार करून घेऊया आता फोडणी तयार करण्यासाठी मी एक कढई ठेवली आहे ते फोडणी तयार करण्यासाठी मी कढईमध्ये एक पळी तेल घातलं आहे त्याच्यामध्ये मी आता थोडंसं जिरं घालणार आहे जिरं कडकडू लागल्यावर थोडीशी मोहरी घालणार आहे मी इथं दोन हिरव्या मिरच्या चिरून घेतल्या आहेत आणि थोडासा कढीपत्ता घेतलेला आहे या फोडणीमध्ये आपण थोडस नॉर्मल मीठ मीठ पण घालणार आहोत आता आपली फोडणी तयार झाली आहे आता आपण हे ढोकळ्यांवर स्प्रेड करून घेऊया ही फोडणी अशीच गरम गरम डोक्यांवर स्प्रेड करायची आणि एकसारखी सगळ्या डोक्यांवर त्याची टेस्ट येईल असं स्प्रेड करून घ्यायची आता आपण या ढोकळ्यांची चौकणी चौकणी तुकडे करून घ्या मी इथं खुर्पीच्या साहित्याने याचे चौकणी तुकडे तयार करत आहे तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही चाकूच्या सहाय्याने पण करू शकता आता आपण याचे छोटे छोटे तुकडे करतो करून घेऊया फ्रेंड्स तुम्ही बघू शकता अतिशय स्पोंजी असे ढोकळे तयार झाले आहेत आणि खायला तर अतिशय चविष्ट लागतात पण तुम्ही देखील ही रेसिपी ट्राय करून बघा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा ढोपे कसे बनले तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर मला माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनही प्रेस करा जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा धन्यवाद